અમારા તમામ પરિવાર વતીથી અમે લોકો આવકારીએ છીએ આજના દિવસે ઈશ્વરભાઈ રૂપારેલિયા એમનો જન્મદિવસ અને સાથે સાથે રાજમાન એટલે મામા ભાણેજ બેનો જન્મદિવસ એક સાથે ઉજવીએ છીએ તમામ આજના ખૂબ જ સારા અને પવિત્ર પ્રસંગે જેમ અમારા કુટુંબમાં એક સરસ મજાના નાના મહેમાનનું આગમન છે એ અમારા મોનાર્ક અને વિશ્વનો ઢીંગલો જેનું નામ ધર્મરાજ અમે લોકોએ પાડેલું છે ખાસ તો એક રાજપૂત તરીકે આ નામ મારું સિલેક્ટ કરેલું છે એટલે તમને લોકોને તમામને નવાઈ લાગશે પણ હવે અમારા ઘરમાં હોટેલના ઘરમાં એક ધર્મરાજ હાજર છે તો તમામ ધર્મરાજને તાલીઓથી વધાવીએ ભાઈ આપ સૌના આશીર્વાદ આજ અમે લોકોએ એટલા માટે માગીએ છીએ કે આજના સારા પ્રસંગે એક પવિત્ર પૂજાનું પણ આયોજન છે અને આજ આખી રાત આપણે એ પૂજામાં બેસવાના છીએ આપ સર્વે વડીલો આપ સર્વે પધારેલા આમંત્રિત મહેમાનોને દિલથી વિનંતી કરું છું કે અમારા પરિવારને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપો અને અમારા ઘરમાં આવેલો નવો સભ્ય ખૂબ આગળ વધે એવા આશીર્વાદ સાથે ઈશ્વરભાઈને વિનંતી કરું કે ઈશ્વરભાઈને રાજમાન બંને સાથે મળીને મામો ભાણેજ બે કેક કાપો ને બધાને કેક ખવડાવો બધા એક સાથે બોલીએ happy birthday to you happy birthday to you happy ભાઈ રા- રાજમાન બોલો ભાઈ હાલો દીપ ને ચાલુ કરો ચાલો ચાલો Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajman. Happy birthday to you. તાલીઓ પાડો ભાઈ ચાલો તું બધાને Hello. હે મારી અખાણ હે આઈ તમારા દીવડા બળે અરે રે મારી પરગટ જોયા પોયા